12月は書き入れ時だからな忙しくなるぞバンバン稼がなきゃ勇気のランドセルと勉強机買わなきゃいけないから다가오는크리스마스를맞이하여크리스마스분위기로가게를단장하는태초와아유크리스마스って言ったらさ勇気にプレゼントあげなくていいのああサンタクロースの贈り物か もううちのお父ちゃんクリスマス大嫌いでさうちはキリスト教じゃないんだからとか言ってプレゼントなんか一回も買ってくれなかったんだよ世間の騒ぎに踊らされるなとか言ってお父さんらしいなだから勇気には思いっきり楽しいクリスマスを過ごしてほしいなああいうサンタさんからのプレゼント開けてさあーっと驚く勇気の顔見たいじゃん見たいねそりゃ見たいねでも勇気何欲しいんだろう聞いてみっかうん聞いてみよう あゆ渋谷渋谷ご乗車あゆきバーねえねえゆうきはさクリスマスサンタさんに何をプレゼントしてもらいたいサンタさん来るそりゃ来るよいい子の家には必ず来るんだよ、僕引っ越ししたよ大丈夫だよサンタさんは世界中の子供たちの住所知ってんだぞ、ね、何が欲しいの教えて教えてよ なんだケチだな教えろよサンタさんに通じなくなるからえああゆとパパに喋るとサンタさんに通じなくなっちゃうのあまり聞かない説だな心の中でお願いするのでもさ声に出して言わないと通じないよ言わないあああ分かった電車だよ勇気が欲しい유키의크리스마스선물을고민하는두사람 하지만유키에게서원하는답을얻지못했는데가마노유키군이퀴즈ですあなたがサンタさんに頼んだものは大きいものですかそれとも小さいものですかこれくらい小さいなじゃあそれは重いものですかそれとも軽いものですか重い重い じゃあそれは何色ですかもう言わないほわほわほわほわほわほわなんだよち勇気に振られたから飾り付け完成させてこよっとりんご食べよっとよいしょよっとおっとっとっと結局緑茶はおれてください 手首骨折全治2ヶ月だって頭は悪いってあ大丈夫だってもうよかったもう死んじゃったかのも크리스마스장식을달다의자에서떨어져서손목이골절된태치2개월간일을할수없게되었습니다よくないよ利き腕の使えない美容師なんて死んだも当然じゃないかでも治るんでしょ2ヶ月で12月は一番稼げる月なのに クリスマスどころじゃないよえー、大丈夫だってカノカノあかんなカナイに聞いて息が止まったぞ本当に痛いカノこういうの嫌いだったよな ボンゴ学習してるだろいやその前に人んち勝手に入ってくんなっつうのお前そこを学習しろよ奥さん朝からお探してすいませんああお茶入れますね申し訳ありませんああそれじゃあしばらくは働けないな当分なてっちゃんが治るまでうちが働きに出ようと思ってえパートすんのうんどこで今日から探すほうあのもしよかったらうちで働かないかなえ いや夫が倒れたら妻が働くこれでこそ本物の夫婦だよ奥さんの心意気に打たれましたそんな事務長に行って時給もできるだけ高くしてもらうからあ今日から来てもらってもいいよお前ないやいやいいじゃんいいじゃん俺知らない人のとこで働くよりもさねえあいちゃん何でもやります頑張りますいやなんか気持ちいいな <laughs> 僕と川野はこれからまた息子同士が同じ渋谷大小学校に通うんだこれからもいろいろ助け合ってな 長い付き合いになるもんなてっちゃん今日から勇気の面倒はてっちゃんが見てねあ足は大丈夫なんだから幼稚園の送り迎えできるでしょそうだけどさ夕食の支度までには奥さん帰れるようにしますからねよろしくお願いしますお前がそんなにやる気なんだよあゆをよろしくお願いしますよろしくお願いします任しといた그렇게호조의배려로클리닉에서일을하게된아유 ですかいやすごく似合うよ <laughs> 写真との写真ねいやいいですよ蓮くんパパあいや院長いや川野に見せたいじゃないかすごくいいからねはい <laughs> えもうこんな感じでいいですかすごくいいすごくいいよ <laughs> はいおはようございますいらっしゃいませあ一つ聞いてもいいですか何さくらちゃんにクリスマスプレゼントを買うでしょ、うん 何が欲しいかってどうやって探るんですかそれとなく10月くらいからリサーチするの10月、うん、10月って言ったらお受験の直前ですよね、うん、そんなこともしてたんですか当然よ子供の幸せのためだもの10月から失礼します한편내내수험결과로인해 렌의엄마는큰시리에빠져있는데케이크みたいなんで냉장고에入れておきますね入れておきます洗っておきましょうか洗います してるの働いてますまあここではい月日の経つのは早いものですね結城くんママが初めてこちらでママ茶に参加されたのが昨日のことみたいクリニック戻りますねあなたもいらしてください今日は何か仕事がありますんでいらしてください すぐに終わりますからクリスマス会を父母会主催でやろうと思いますの蓮くんママは何もしていただかなくて結構ですすべて私が取り仕切りますのでただ当日は必ずご出席ください父母会主催ですので会長である蓮くんママにはご出席していただかないと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 なうわー参った参ったたげなおいはいこれ見ろ2万9400円もするぞ好きなんだよね男の子ってこういうの俺にはさっぱりわからんなだっててっちゃん女の子だもん女の子じゃないわよ ーサンキューはいこれでお風呂どうぞ何をするにもめんどくさいなうちがお風呂入れてあげよっかいいようんなおどうしたサンタさんって携帯持ってるはサンタさんに電話するいや持ってるかもしれないけど <laughs> ゼロ九ゼロとかじゃないだろうしねヨガのプレゼント買えるあいやいやいやいやいやいやいやいや いやそれはどうだろうなサンタさん困っちゃうんじゃないかなパパ電話番号知らないしああじゃあお手紙書けばそうだそれだ、ね、賢いあゆ住所は住所じ住所はあの人不定ああサンタクロース様で届くんじゃないかなだよね、ね、サンタさんは有名人だからじゃあお手紙書きなうちが出しといてあげるからうんじゃあね書いたらここ置いといてわかった うん偉いねユキよかったこれでわかるよ 음. <laughs> 유키에게 원하는 선물을 해주기 위해 편지를 보내는 척하고 열어볼 계획을 하는 두 사람 하지만 편지를 직접 우체통에 넣어버리는 유키 오이상, 우시시さん中へお入りください クレームブリュレが食べたいなまた今度ねはい、どうぞ。ありがとうございます。 ねえ蓮くんはさサンタさんに何お願いしたの内緒だよね <laughs> 僕クリスマスプレゼントいらないお母様の笑顔をくださいってお願いしたの あのさ勇気勇気が欲しいものって色は何色かな赤か違うじゃあ青かな違う何色かぐらい教えてくれよ男同士じゃないか黒黒黒かもう言わないおやすみなさいゆうきサンタクロース君の明日だよ気が早いぞ えちゃったおやすみああどうしようプレゼントとにかく黒だよ黒黒だけじゃさ電車に黒いのあんまりないしお前でもなもう明日のクリスマス会終わってからじゃないとプレゼント買いに行く時間ないんだからさ、うんうんうん一か八かもう勇気に聞くしかないだろそうなんじゃサンタさんいないってことになっちゃうじゃんでも欲しくないものあげてもさダメだよ夢がなさす じゃあどうすんだよどうしよう来年はちゃんと10月からリサーチしような来年じゃなくて今年でしょ くんと蓮んママ欠席かしらいらっしゃりにくいのかしらねやっぱりね今日はね風邪の日だねどうぞどうぞ蓮くんママあちらに席取ってありますから さん乾杯しますよ輝かしい子供たちの将来とパパとママの幸せを祈ってメリークリスマスメリークリスマスかれあ大輝そっちじゃなくてこっちで遊びなさい くらちゃんもこっちいらっしゃいさくらちゃん緑山に行く子なんだからねえさくらちゃんママはい大輝くんダメよ大輝どうしたのゆうきくんと蓮くんはそっちよねそうそうそっちで遊びましょうね山口先生お願いしますはいどうして一緒に遊べないの芸名に行ったら頭のいいお友達がたくさんいるのよ そういうお友達に負けないようにこれから全ての時間がお勉強なのお遊びもお勉強なのよはいお母様今の話おかしいですよあ一度くんはそっちねそうミラノくんはあっちよそうそうそうおかしいですってそれ差別って感じ 差別でありませんこれは区別ですさあ皆さん楽しく遊びましょうね私もおかしいと思います蓮が慶明のお受験に落ちて私にも見えたことがあります人生の勝ち負けは小学校の受験で決まるものではないということが 痛いほど分かりました落ちても屈託なく生き私を気遣う我が子を見て今は私が間違っていたと反省しておりますまあ分かりやすい負け惜しみだこと確かに負け惜しみかもしれませんでも負けたものにしか見えないこともあるんですよ大輝くんママ勝ったものには見えないことが負けたものには見えるんです 勝ったものにしか見えないこともありますわよ勝ち負けじゃないんじゃないですか受験って勝負なんですかそうねゆうきくんママ私もまだまだだわお母様が笑った そう言いながら結城くんママを家政婦みたいに使ってるのはどなたかしらそれは違いますてっちゃんが怪我をして働けなくなったから心配して雇ってくれたんです怪我ですから怪我ね怪我だよね蓮、くんママにこき使われてることには変わりはないでしょちょっと人の亭主こき使ってんの大輝くんママでしょもうやめましょう言い争うのは 供たちは楽しそうよほらゆ希くんも大輝くんも蓮もみんな きな声出してこれん何それなんだこれ立派な箱だなサンタさんからサンタさんからのプレゼントえサンタさん来たんだよかったねゆき開けてみ開けてみこれなんだろうな何かな何かな何か何かなうわー蒸機関車だ容器黒い黒いなねねここ赤いねあねねねねあゆにも触らせてお願い

貯金下ろしたのに2万9400円か、郵便ですはいはいはいはいおはようございますこれ宛先がなかったんで切って貼ってありますし変装した方がいいかなと思いましてすいません んだ欲しかったら鉄ニューヨークの T シャツか勇気も勇気でてっちゃんのこと心配してたんだね同じ T シャツ着ててっちゃんを助けたかったんだよせっかくのクリスマスプレゼントなのに T シャツに変更か仕事できなくって悲しいてっちゃんの気持ちちゃんと上がってたんだね 励ましたかったんだよ勇気も。うサンタさんにお手紙届いてたあれそれはニューヨークのキキキキキなんだ勇気が欲しかったのはこれか そうなのかよしじゃあみんなで着るかおお3人一緒に着るとこの T シャツもいいねえー、かわいいでもサンタさんは優しいね、うん、この間の機関車と今回と2回も持ってきてくれたんだぞ、うん、はい鉄ークです川野テレビつけろ8チャンネルなんだよ北条 分かったよはいちょっとテレビつけて8だってなんだよニューヨークは現在12月夜7時この冬は例年になく暖かい日々が続いていましたのでだすっげニューヨークだって分かったもう切るぞこのツリーの前にも多くの人々が集まり 相変わらずうざいな番組の途中ですがニュースをお伝えしますただいま航空機事故のニュースが入りました AAD 航空ドバイ発117便が機体トラブルのため関東国際空港に緊急着陸を試みましたが着陸時に右エンジン付近から出火し機体が炎上懸命に消火活動救助活動が行われています AAD 航空によりますと乗客に日本人も多数含まれているということです、えー、安否不明の日本人乗客の氏名が分かりました阿川紀文さん赤澤俊さん岩崎恵子さん岩崎恵子さん